票千外啊，钱袂少啊！台员舞台是拢免笑呢，看到音乐啊，脚床摇的摇的，摇的摇的脚床摇。

困难起顾无济汉啊困在火山第二天啊嘿，伊严冬讲变啊来等人啊嘿，哎呦，工作人员伊讲不通啊，袂。 伫只阿，我当下的当初阿得一撮可惜而已，好人。 假使咱款款的来走路，行到后山，有法度爱。摇天军地困难生活节，地六坡困难哨亭。